Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şey, bugün bir konuşma yapacağım. Evet, artık odam değişti. Yani hmm, istasyon değişti. Odam odam video çekmek için istasyonum değişti. Artık bilgisayar masam burada canım. Evet. biraz Birazcık garip buldunuz değil mi? Çünkü çok tuhaf. Bak yatağım orada. Yatağım orada. Annem düzeltti. Artık buradayım. Ve dolap arkada cevabım arkada. Evet neden? Neden? Annem bunu yaptı. Evet canım anne işim yaptı. Keşke eski anne geri gelseydi. Keşke o zamana dönseydim. Evet Özledin ne eski halini biliyorum. Evet bu arada daha fazla böyle video istiyorsanız ama bu yeni istasyonda harika videolar çekeceğim. Böyle oyun videoları çekeceğim. Pokemon oyunları çekeceğim. Ee, Dragon Ball oyunlarını çekeceğim. Mobil oyunlarını çekeceğim birçok oyunu çekeceğim sizin için. Vlog da olabilir. Evet. Oda vlogu. Yeni oda vlogunu çekebilirim. Ne yapabilirim. Evet. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle ee, şey konuşmalı video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve şurada iki tane çıkan videoyu da tıklamayı unutmayın. Ve kanala abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.